Hm? Markus, was machst du denn da? Buschei nam Natur. Zeig mal her. Totale Fehlkonstruktion. haklısın. Mal was anderes. Was machen wir denn im Konstruktionsentwurf? Ich muss in fünf Minuten in Istanbul sein. Nasıl? Keine Panik. Online. Hulusi, çok iyi bir fikrim var. Bu problemi bizim öğrencilerimiz e, çözmez mi? Markus, genial. So machen wir das. Duidelnuss, das ist Ihre Aufgabe. Thank ne zamandan beri Türkçe konuşuyorum.